Tako da, vizualizacija je odličan početak. Ona služi da, odnosno, to je mašta. Mašta prvenstveno služi, pazite ovo, ovo je ogromna moć, da shvatiš kako bi se osjećao da se nađeš u situaciji u kojoj se nikad nisi našao. Možeš zatvoriti oči, zamisliti situaciju koju god želiš i znat ne samo kako bi se u njoj osjećao, nego kako bi u njoj i postupao. To je ogromna moć. Praktički teleportiraš svoju svijest u paralelnu realnost. Dakle, kad kažem praktički, mislim da se stvarno tako događa, ali nema veze. Znači, ti pomakneš svoju svijest u drugu realnost i znaš sve. Znaš kojim, bi se tonom glasa javio na telefon onda, a kojim se tonom glasa javiš na telefon sad. Napravite slobodno taj eksperiment. Znači, prvo ovako zatvorite oči i zamislite da izađete, da, da ste muha na zidu. I promatrajte sebe u životu kakav već je, u najsvakodnevnijoj mogućoj situaciji. Možete u uredu, možete se zamisliti u kući, možete se zamisliti u kuhinji, u kojoj god situaciji hoćete. promatrajte se izvana kako reagirate na svakodnevne situacije. Kojom brzinom hodate, kojom brzinom perete zube, e, kakva vam je emocija, recimo ujutro prije odlaska na posao, na primjer. I samo promatrate to izvana i onda zamislite da vam netko zvoni na vrata. I znate točno, mislim naravno da to znate zato što <laughs> to je tu i tamo proživiti, kakva vam se emocija javi, kakva vam se misao javi, ajme opet poštar davi s nečim, <laughs> ajme opet računi, šta god. Ok, e sad tu sliku bacite sa strane. I sad se zamislite u idealnoj situaciji u kojoj ste opušteni, uživate, dodajte u nju šta god hoćete, to može biti kraj mora, može biti na vrh planine, šta god. I zamislite istu situaciju, ono, sad sam ja u toj vibraciji, sretan sam, opušten, živim život kakav želim, ispunjen sam, miran i to, idemo pred zube. Primijetit ćete da u, u vašem projekcijskom platnu vašeg uma, vaše, jel te, šestoj čakri, treće, oku, šta god hoćete, vi znate da biste u takvoj situaciji sporije hodali, imali smiješak na licu. Kad zazvoni netko na vrata, rekli biste, u, dobre vijesti. <laughs> A ne, dolaze računi. <laughs> Apsolutno je fascinantno. Znači, to vam služi mašta. Mašta vam služi da istestirate sami sebe, ili vizualizacija, šta god, isto je. Da istestirate sami sebe, kako biste se osjećali da su okolnosti potpuno drugačije. Ili malo drugačije, može i to. Možete sve zamisliti da je isto, samo dodajte u tu sliku još da imate psa. I mijenja se. Mijenja se situacija, mijenja se vaša vibracija, mijenja na dobro ili na loše. ovisi o vašim uvjerenjima, vašem stavu prema psima. <laughs> Sve ok.